Ассаламу алейкум қазақ елі. Мен Әбдіманапов Мейірхан Сапағұлы. Ә, бұл эфирімді негізінен мына 19 қаңтар күні президент Тоқаевтың аяқ астынан ә, мына парламенттің төменгі палатасы мәжілісті тарқатып ә, тарқату жөнінде жарлығы шықты. Және де сол мәжіліс сайлауын осы үстіміздегі жылы екі айдан кейін яғни 19 наурызға белгілеп отыр осыған байланысты мен өз пікірімді білдірейін деп отыр едім бұл апыл ғұпыл тез ана төменгі палата мәжілісті таратуының негізгі себептеріне талдау жасайын деп отырмын бұған негізгі себеп басында өзінің мына бірінші қыркүйектегі баяндамасында парламент сайлауы мына үстіміздегі жылы 23 жылдың бірінші жартысында болатын жариялаған болатын және де өзіні президенттік сайлауын жариялайтын және де оны өзінің өкілеттігін жеті жылға ұзартып конституцияны тағы да аяққа басып конституцияға өзгертпеймін деген өзгертулер ендіртіп сол қалта парламентімен және де үстіміздегі осы жылы 14 қаңтарда ана жоғарғы палата сенатты да қайта сайлауын өткізді осының бәрі мына біріншіден ана парламентке қазіргі э, таратылған парламентке өзінің де сенімсіздігін де білдіріп отыр екіншіден мына негізгі қоғамдық ә, пікірді одан кейін мына э, қаңтарды ұмыттыру үшін былтырғы қаңтар қырғынын өзі жасағанға барлығымыз білеміз соған байланысты мына қаңтар көтерілісі дейді қаңтар қырғыны дейді соған бірден бір кінәлі біз өз тарапымыздан тоқаевты кінәлаймыз оған оған талдау жасамай ақ оған көп айтылды оның ана ескертусіз оқ атуға жасаған бұйрығы одан кейін жалған ақпарат таратуы 20 мың террорист басып алды деп э, өтірігі шығып қалмас үшін интернетті өшіру бұғаттауы э, одан кейін елдердің басы қосылмасын деп төтенше жағдай жариялап және э, ең сорақысы ана шетелден әскер алдыруы оның ішінде ресей беларусь армения қырғызстан тәжікстаннан осындай сорақы істер мемлекеттік сатқындық десе де болады халқына оқ атуға бұйырған адамға осы бірінші бірінші қыркүйекте жариялағаннан кейін бесінші қыркүйекте мына Қазақстан қонақ үйінде оппозициялық бағыттағы барлық саяси күштер, оппозициялық бағыттағы ә, барлық белсенділер бас қосып ә, бас қосқан болатын. Сол президент сайлауын, сол заңсыздығын әшкерлейміз деп соған қарсылығын білдіріп бірақ сол кезде сол жиында мен де болып осы сол жерде отырған мысалға барлық азаматтарға мына ол кезде тоғыз айдан асқан болатын сол уақытта да саяси құқықтық баға берілмегендіктен ол ашылмайтын ол үшін бірінші кезекте кінәлі тоқаев болғандықтан тоқаевтың қылмысы онсыз да белгілі болғандықтан тоқаевқа ә, тек қана қаңтар қырғынына емес ол, ол міндетті түрде ғой а бірақ тоқаевтың жеке басына ә, құқықтық және саяси баға берілу жайында соны күн тәртібіне қойып парламенттің алдына күн тәртібіне қоюды мен талап еткен болатынмын соны қайсы мойнына алатын сұраған болатын ол жерде кәдімгі қазір саяси партияның лидеріміз деп жүрген азаматтар отырды оның ішінде болат әбілов нұржан әлтаев болды ол жерде партиялардан бөлек ана кімдер де отырды ел медиадан гүлжан ерғалиева тағы басқа да көптеген азаматтар отырды бірақ ешқайсы ондай нәрсені ә, кімде отырды ол жерде ә, ана әбіл ә, рысбек ағамыз сәрсенбаев болды ә, еркін рақышев болды және басқа да көптеген азаматтар болды бірақ ешқайсы лә мим деп аузын ашқан жоқ олардың бар несі сол президенттің осы Э, сайлауын заңсыздықтың әшкерлейміз соны э, тежейміз деп тоқтау қоямыз деген бағытта ғана жұмыс жасады а бірақ тоқаевты биліктен кетіру оны биліктен аластау ол үшін біріншіден тоқаевтың жеке басына құқықтық саяси баға бергізіп соның негізінде импичментті біреусі де қолдаған жоқ осы мәселені мына э, қыркүйек қазан желтоқсан осы қаңтар айы осы бес айдың ішінде неше көп рет айтылды бірақ ешқайсысы жұмған аузын ашқан жоқ болатын бәрінің есілдерді тек қана үстіміздегі жылы кімнің жариялаған тоқаевтың парламентті таратып парламент сайлауын өткізем дегенде соған әйтеуір өздерінің партияларын тіркетіп депутат болу ғана арманы, есек дәмелері ғана болды. Ал ана қаңтар қырғыны соған кінәлілерді анықта олардың ойына кіріп шыққан жоқ. Бұлар оны көтереді, міндетті түрде көтерді де, біраз еңбек те етті, әсіресе Рысбек ә, Сәрсенбаев ағамыз еңбек етті. Оның ішінде мына ел мен жердегі ана Э, марқұм балташ тұрсынбаев болды еркін рақышев болды э, оған барлығы да атсалысты оның ішінде ана э, жасарал қуанышалин де өздерінше комиссия құрды одан кейін ана тәуелсіз жақшаның ішіндегі тәуелсіз адвокаттарымыз деген абзал құспан басқа да осындай комиссиялар жұмыс жасады оның ішінде әрине халыққа жеткізуін жеткізді мысалға ондағы неше түрлі заңсыздықтарды біразын босатуға да септігі тиді болат әбіловтей кәдімгідей еңбек етті көмек көрсетті зардап шеккен азаматтарға болат әсіресе мына берік әбішевтің ана туыстаған жігітке септігі көп дейді ол жағына енді рахмет мысалға бірақ басқа ана қалталы азаматтардың ешқайсысы ондай көмек қолын созған жоқ а бірақ та неге келгенде ә, барлығы тек ана биліктен кеткен назарбаевты жамандауға келгенде барлығы да не батыр болып шығады да оны жерден алып жерге салады онсы да дұрыс а бірақ ә, тоқаевқа келгенде біреусі ләм мим деп аузын ашпайды оған ә, тоқаевтың жеке басына құқықтық саяси баға бергізуді талап етуді соның негізінде оған импичмент жариялап Аудаға келгенде олардың арттары шыдамайтынын білдіріп қойып отырды олардың есілдерді жаңа алдында айтқандай тек қана депутат болу депутат болсақ біз оны сол кезде барып импичмент жариялаймыз сол кезде мына қаңтардың шындығын ашамыз ә, сондай уәделерді не қылды ал не себепте қазірден ана саяси құқықтық баға соның ішінде ә, ана тоқаевқа құқықтық саяси баға бергізіп неге импичмент жарияламайсыңдар дегенге бар олардың несі олар қалта парламент оны оны істемейді дейді оны дейді қабылдамайды дейді мен оларға ылғи айтатын сендер ондай нені ә, орысша айтқанда отмазка жасамаңдар дейтін біріншіден сен олардың күн тәртібіне қойыңдар сол талапты күн тәртібіне қойып бүкіл халық болып талап етейік халық болып оны тек қана Қазақстан халқы емес, бүкіл дүниежүзі білсін, біз қандай талап қойып отырғанымызды. Балық басынан шірейді, бүкіл күнәһар бәрін мойнына алған Тоқаев болғандықтан тергеуге бірінші Тоқаев алыну керек. Тергеуге бірінші кезекте Тоқаев, екінші кезекте сол кездегі ішкі істер министрі ә, Ерлан Тұрғынбаев алыну керек. Үшінші кезекте Ә, ұлттық ұланның ә, бас қолбасшысы болған қазіргі қорғаныс министрі Руслан Жақсылықов және де Алматы қаласының ана полиция департамент басшысы Таймерденов және Таймерденов ол кезде Алматы қаласының ә, несі де болды, коменданты да болды. Осылардың бәрі жалған ақпарат таратып, содан кейін сол э, жиырма мың террорист деп шетелден ана э, әскер алдыртып өз халқына қырғызып қойған осы жексұрындар бірінші кезекте жауапқа тартылу керек еді соны күн тәртібіне қоюға осы аталған азаматтардың біреуінің де дәті шыдамады сол себепте мен осы нені ә, бірақ та не болды осы қаңтардың бесі күні біз оған дейін алматы қалалық әкімшілігіне барғанбыз мына бесінші қаңтар күні қаралы митинг өткізуге және де ә, сол төрті бесі алтысы жетісі сол қаңтар қырғыны кезінде зардап, зардап шеккендер шейіт болып кеткен азаматтардың аруағына дұға оқып құран оқып солына еске алу қаралы митингісін өткізейік деп әкімшілікке бір емес бірнеше резі барған болатынбыз олар сөз бұйдаға салып бірақ қарсы емес екендерін білдіргенмен алайда өкінішке орай біздерді шығармай қойды үйімізден шығармай қойды мына көптеген белсенділерді ал енді бірақ та бәрі-бір митинг өтті барлығын ұстаған жоқ қой сол қаралы митингіні құран бағыштады ол да бәрі өтті сол кезде сен қозғалды ма деп ойлап едік мына сол кездегі рысбек ағамыз ана қаралы митингінің декларациясын оқыған болатын жария қылды қаралы митингінің декларациясында барлығы тізіліп келіп қабылданған декларация соның ішінде ә, тоқаевқа саяси құқықтық баға бергізіп соған импичмент жариялау күн тәртібіне қойылсын деген ә, декларация қабылданған болатын біз оған кәдімгідей қуанып қалып ә, ағамызға ризашылығымызды білдірген болатынбыз сол митингіде болат әбілов қатысты Э, еркін рақышып, э, оның ішінде э, нұржан та қатысты көптеген азаматтар мына демократиялық партияның азаматтары да қатысты мына алға қазақстанның азаматтары белсенділер де қатысты барлығы қатысты олар да осындай күн тәртібіне қойылған резолюцияға дауыс берді енді тек қана э, сол митингіден кейін бұлар қайта бас қосып осы импичмент жайлы э, талапты парламент соның ішінде ана төменгі палатасы мәжілістің күн тәртібіне қоюға жазама деп ойлап едім а бірақ оны ешқайсысы қолға алған жоқ сол баяғы жартас сол жартас болып қалды олардың бар есілдерді ана тоқаев парламент таратса екен біздің партияны тіркесе екен содан аса алмады ерік жігер біреуісінен табылмады рухы жоқ өңкей ез екендерін көрсетті мысалға соның ішінде мына жеке айтып етуге болады мысалға алға қазақстанды құрып жүрген жасарал қуанышалин ағамыз енді тоғыз рет әділет министрлігінің алдына бар тоғыз рет құйрықтарынан теуіп қуып шықты ана нұржан әлтаев ә, білмеймін бір сөзінде 25 рет бардық деген ма жиырма рет бардық дей ма оларды да есіктен сыртқа қарай теуіп шығарған ал сонда намыс қайда сонда ә, мен бармаңдар демеймін жарайды а бірақ неге а, бұған дейін ана резолюцияға дауыс берді ғой дауыс берді ал енді ә, осы бес айдың ішінде бірде бір рет күн тәртібіне қойылған жоқ ана тоқаевқа құқықтық саяси баға беріп соның негізінде оған импичмент жариялауды оны тергеуге алуды тергеуге тоқаевтан бастап ішкі істер министрі болсын ұлттық қауіпсіздік комитетінің басшылары ана масимовтың басқаларының бәрінен тергеуге алыну керек еді алматы қаласынан басқа облыстық қана департамент басшылары оның ішінде қызылорда қаласы шымкент қаласы ә, облыстың жамбыл облысының ә, басқа да ана шығыс қазақстан облысы осылардың барлығының ә, департамент басшылары бәрі тергеуге алыну керек еді О, соны талап еткен жоқ және де қаншама біз күн э, әртібіне нені қойдық ана бұл билік еш өзі өздері істеген қылмысты өздері ашпайтыны айдан анық болатын сол себепті тәуелсіз комиссия құрылуын талап еткен болатынбыз оны да жетістірген жоқ оның талаптарды э, ненің алдына парламенттің алдына қойылған жоқ сөз жүзінде ғана болды тек қана сөз жүзінде жазбаша түрде парламенттен ондай талап қойылған жоқ бірде біреуінен жасаралы болсын ә, ана болат әбілов болсын әлтаев болса да ә, мына демпартияның ә, мамайында отырды жанболат а басқа да ә, не мүшелері бар ғой оларды күн тәртібіне қойған жоқ ә, ана боқаевты айтпай ақ қояйын ана санжар намыс партиясы оларда оппозициялық несін білдіріп отырды ғой сынап ең болмаса ал кімді айтпаса да болады ә, байтақ партиясы азаматхан әміртай одан кейін республика партиясы осы әсіресе тіркелді де олар ә, тоқаевты сынаған бірде бір посттары да жоқ олардың оларды тіркеді олар билікшіл партия екені жүз пайыз билікшіл екені ал мына сынағандардың бірде біреусі тіркелген жоқ и тіркелмейді осы парламент сайлауына қатыспайды да ал онда сонда не, не үшін тыраштандыңдар сонша ә, тоғыз реттен жиырма бәленбай реттен ә, тіркей ма деп ал оданша соған кеткен қаражатты соған кеткен күш жігерді ә, не себепте осы импичмент мәселесін қолға алмадыңдар соған нелерің жетпеді ма ерік жігер күш қайраттарың міне соны айтайын деп отырмын ал енді ә, мына парламент таратылды енді ә, импичмент жариялайтын ешкім жоқ ә, қаңтардың бәрі ұмыттыңдар оны ә, зерттеу мәселесі ана билік басынан бастап зерттелу керек қой бүкіл арандатушылар кім оны қалай жүргізілді және де ол ана ату жөнде бұйрық ол несінде алтысы немесе жетісінде емес ол бесі күні берілген себебі соңғы мәліметтерде қарағанда бесі күнгі бесі күні ішкі істер министрі тұрғынбаев гонк операциясын бастау жөнінде бұйрығын шығарған болатын. Ол барлық департамент басшыларына осының өзінің бұйрығын жариялады. Ол құпия бұйрық. Құпия бұйрық бойынша ә, ана қош дегеннен танимын сарт екенсің дегендей гонг деген операцияны бастаған. Осы содан да білуге болады. Ол Қазақстанда ә, жоспарланған операция емес ол арнайы операция гонг деген арнайы операцияны жүзеге асыру жөнінде бұйрық шыққан түске таман тұрғынбаевтың бұйрығы сол неге зерттелмейді сол ә, гонг операциясын не берілу керек соған байланысты түсініктеме тұрғынбаевтан бастау керек тоқаевтан бастау керек масимовтан бастау керек департамент басшыларынан бастау керек сол гонг операциясын барлық департамент басшылары алған болатын бесі күні и алғашқы оқ атылғанда сол бесі күні кәдімгі оған дейін төрті күні ана рәзімке оқ одан кейін көзден жас ағызатын ә, гранаталар, одан кейін басқа да улы газдармен не қылды ғой. Ал бесі күні кәдімгі ә, оқ атылды. Ә, арнайы операциясы жариялана салып оқ атылды. Сол кезде алғашқы ә, мергендер, снайперлер де келді. Сол бесі күні және де ана тоқаев одкб одкб дегеніміз ана қалай еді ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы ол ана қорғаныс саласындағы не болатын ұйым болатын а бірақ оны жендеттік неге дейін түсіріп тастаған ол тек қана сыртқы жаудан қорғайтын ұжымдық қауіпсіздік ұйым болса ана оны қазір белгілі болғандай белоруссиядағы 20 жылғы халық көтерілісінен кейін олар жендеттік рөлді де кіргізген болатын оның ішінде ана не деп атып алады механизм кризисного реагирования дейді кризистік жағдайда осындай ә, жендеттік рөл атқаратын ә, да уставқа кіргізген болатын ол жайлы да қазір белгілі болып отыр оны да уставқа кіргізген осының бәрі зерттеуді қажет етеді өте мұқият зерттеуді ол тәуелсіз зерттелу керек тәуелсіз комиссия оның ішінде ә, тек қана тәуелсіз қазақстанның ұйымдары құқық қорғаушылардан бөлек шетелдің оның ішінде обсе-нің сарапшыларын шақырту керек обс ден бөлек қажет болған жағдайда оның да сарапшыларын алдырту керек міне соған неге жұмыс жасамады мен мына аталған осы саяси партияның лидерлері көсемдері көсем сымақтары біреусінен не шықпады ғой бір кәдімгі мінез көрсете алмады ерік жігер көрсете алмады осыны талап етуге ал енді бәрі енді сайлаумен ғана енді күн бәрі ұмытылып енді сай, қайтып ана депутатқа оның ішінде ана отыз пайыз оның ішінде 28 ғана өзін өзі ұсынатын мажоритарлық сайлауға түсе алатын соған түсіреміз деп жанталаса бастады ол біріншіден мына неге қалай жолатпады мына оппозициялық бірде бір партия тіркелген жоқ олар қатыса алмайды ал енді мына со 28 орынға жіберіп қояды дейсің бе оған да жібермейді мысалға нағыз оппозицияшыл азаматтардың ешқайсы жолай алмайды барлық кедергілерді жасайды ал мына э, далада қалды ал тағы да белгілі болған жаңа ә, айтылған ә, осы гонка операциясы бесінде жарияланды дедік қой ә, дәл сол күні бесінші қаңтар күні тоқаев ол ешқандай алтысы да жетісі де емес бесі күні ана қайсы одкб ға әскер көмекке әскер жіберуді ә, не жасаған ә, шақыртуын соң келуге өтініш білдірген тоқаев бесі күні бесі күні мен оны сіздерге ә, нелерін дәлелдеп беремін бесі күні ә, о, ана гонка операцияны жарияланаса бұл бірден ана нені бұл келісілген не болу керек путинмен келісілген и сол кезде одкб әскерін шақыртқан болатын ал ресми түрде жіберу жөнінде келісім алтысы күні бұл бекітілген ресми түрде алтысынан бастап Ә, одкб әскері қазақстанға оның ішінде алматыға да басқа да қалаларға негізінде алматыға келген алтысы күні а, жасырын түрде бесінен бастап келе бастаған ол анық болып отыр міне тағы да бір сатқындық опасыздық халқына деген опасыздық осының бәрі тәуелсіз зерттеуді қажет етеді гонка операциясымен бірге ана одкб әскері бірге шақыртылған болатын ал ә, тоқаевтың жетісі күні ол бұйрықты оған дейін берілді ғой ату жөнінде а бірақ ресми жетісі күні жариялады бүкіл ана халық алдында а ол бұйрық оған дейін шығып қойған болатын оны әуелі Ә, тұрғынбаевтың өзі де жариялаған болатын. Осыны ә, ал енді бұны зерттейтін парламент жоқ. Парламентті таратуға асықпау керек еді. Соны мәжбірлеу керек еді. Соны күн тәртібіне қойылу керек еді. Ал енді бұл тағы да белгісіз мерзімге қалып отыр. Келесі парламент қалай сайланады, кімдер сайланады. Ол онсыз да билікшіл партиялар өтеді ешқайсы тіркелген жоқ қой оппозицияның ал ана 28 орынға оның ә, жармысы тұрмақ ә, бір 10 пайызын да ала алмайсыңдар ғой 10 пайыз 10 пайыз деген ол үш орын ол ешқайсыңды өткізбейді даже үшеуі өтті делшікші үшеуі түк те істей алмайды ешқандай не жасай алмайды погода жасай алмайды ол жерде оны бірден кері қайтарып тастайды кез келген ұсынысты ал онда не үшін осы тыраштандыңдар осы сайлау кімге керек еді ол тоқаевқа ғана керек бәрін ұмыттыру қазіргі осы қаңтарға тәуелсіз сарапшыларды алдырту соны зерттеу мәселесі ұмыт қалды енді белгісіз уақытқа тағы да кейін шегеріліп отыр осыған бәрі кінәлі осы барлығы ә, бірінші кезекте ол ә, нағыз мен оппозициядамын деп кеудесін ұрып жібергендер кінәлі солар көтеру керек еді жасарал қуаншалин көтеру керек еді болат әбілов көтеру керек еді ә, тағы қайсы әлтаев көтеру керек еді ол да кеудесін қағып жүр ғой болат әбілов тағы қайсы ана санжар боқаев ол да кеудесін қағып жүр неге көтермеді ол ол мүлдем басқа тақырыптарды көтеріп алған өздері ал мына ә, ең көкейкесті мәселені қайсын көтердіңдер қайсын көтерген жоқсыңдар сол себепті барлықтарың осының алдында жауаптысыңдар құры сөз орысша айтқанда бла бла бла бла дейді ғой сөз жүзінде батырсыңдар іс жүзіне келгенде тоқаевқа келгенде арттарың бостығыңды білдіріп қойдыңдар кишка танка дейді ғой соны бес ай бұрын бастағанда белгілі бір қандай болса да бір нәтиженің жеңісі болып қалар еді обсе нің сарапшыларын жіберуге ары кейін бұл қанша қарсылық білдірсе де ол ОБСЕ-нің ана жарғысын қазақстан мойындағаннан кейін міндетті түрде міндеттеп тұрып сарапшыларын кіргізуге хақылары бар соған жұмыс жасамадыңдар ал енді мына сайлау қалай өтеді оны тағы да білмеймін енді бұл да белгісіз уақытқа қалды енді тағы айтатын әңгімелер көп мына ә, неден келген ә, британ парламент делегациясы да бар мысалға 16-сы күні келді 20-сыншы күні пресс-конференция жүргізді оған да не қылмадыңдар мысалға оның да ойбай жанболатқа бола келді деп а олар жанболат оларға тек сылтау ғана ары кейін оны кім шақыртқанда біздің шаруамыз не ең болмаса солармен байланыс орнатып солармен жұмыс жасауға қайсың ұмтылдыңдар ешқайсың ұмтылған жоқсыңдар а оларды биліктің иесі шығып алдында уәделерінен кейін тайқып оларды ә, алаяққа дегенге дейін бар, барды ғой Ә, жала жабылып ал олардың ә, комиссиясы жұмыс істесе олар қортынсын жасайды өздері а, ол қорытынды ә, қаңтарға өздері өз көзімен көріп өз құлағымен естігеннен кейін мүлдем басқаша не берер еді мысалға ә, мен бір нені ғана айтып кетейінші бұл жерде мына ұлыбританияның лордтар палатасының мүшесі кен макдональд жайлы ә, жалған ақпарат таратты ойбай ол ана прокурор болып алаяқтық ана парамен ұсталып содан кейін ол неден кетті дейді ә, сондай үйреншікті нелерін не қылды ғой жалаларын жаба бастады енді бұл ұят нәрсе сондай ана лордтар палатасының мүшесіне сондай не жабуды сондай сұрақ қойылғанда мына жиырмасыншы күні пресс конференцияда оған ана соның бір халықаралық құқық құқықтық көмек көрсету компаниясының жетекшісі Таип Али былай жауап берді. Егер де дейді мына Ә, бұлар жала жауып отырған кен макдональд ол алаяқ болса немесе ана ол ә, неден жұмысын атқара алмай қуылған болса оған лорд деген атақ берілмес еді дейді бұрын ол сэр болатын дейді сэр ғана а қазір оның еңбегі үшін лорд деген атақ берілді деді мен осылай қысқаша жауап берейін деді лорд деген атақ беріп лордтар палатасының мүшесі деді бұл да сонда оңай адам емес екенін білу керек еді мына оған қарсы компания көтерген сыртқы істер министрлігі басқа да осындай ә, солардың жетегінде жүрген ақпарат құралдары ойлану керек еді басқа да ана ә, британ парламенттің мүшелері барлығы бір үш адам болды одан басқа да құқық қорғаушылар заңгерлер міне осылардың бұлар өз қорытындысын жасайды әрине а бұл билікке өте жағымсыз не болады іс болады қайта бұлардың Э, бұл жанболатпен э, кездесуге басында э, рұқсат береміз деген одан да бас тартты бұл биліктің өздеріне кері әсерін тигізеді міндетті түрде жарайды айта берсе әңгіме көп қош сау болыңыздар осы немді таратыңыздар лайктарыңызды қойыңдар нелер болса э, сұрақтар болса э, шамам келгенше жауап берем келесі кездескенше сау саламат болыңыздар